extraterrestrials los extraterrestres are, are symbols son símbolos in a world of symbols en un mundo de símbolos for a higher intelligence son símbolos de una inteligencia mayor uh, less limits menos limitada uh, spiritual advancement de, ad, son símbolos de avance espiritual but uh, so are angels pero también los ángeles and fairies y las hadas también uh, todo lo que involucre la percepción es un símbolo de que estás soltando los límites y te estás haciendo más expansivo. Así que la Tierra no es más que un planeta en un sistema solar, en una galaxia, among dentro de muchas galaxias. Uh, spiritual La evolución espiritual está ocurriendo. En lo que aparentemente son muchos niveles. Pero realmente es para tu propia conciencia. Por ejemplo. El ego cree en las víctimas. Entonces, si pensamos en extraterrestres. El ego dice que tú puedes ser mm, llevado por los ah. extraterrestres. Uh, and Abducido, ¿no? Y separado de tu familia y de tu entorno. Which Lo que eh, esto es el reflejo de un pensamiento de miedo. pero a medida que empiezas a perdonar, Y empiezas a ver todo conectado. Then you have extraterrestrials. Entonces tienes extraterrestres. That are more like uh, Steven Spielberg's E.T. Que, e que se parecen más al E.T. de Steven Spielberg. E.T. just wants to go home. E.T. solo quiere regresar a casa. And, and you want to go home. Tú también quieres regresar a casa. So it's all just a reflection of, no, of consciousness. De